О, Астрахань, Сибирь, да? Нет, Астрахань, это возле Каспийского моря. А, это возле, возле Каспийского. Да. Э, отец, мать? Отец, мать, сестренка. Э, сестре сколько? Сестре 2009 года, ей 13. Я понял. Э, срочный контрактник? Срочно подписавший контракт. Когда подписал? Э, подписал, ну, я извиняюсь, у меня легкая контузия, угу. я месяца точно не помню. Первым месяцем лета подписал 21-го. Первым месяцем лета это июнь. Вот, июнь. 21 год. Нет, 2022. 1 июня, да? А срочка уже 20, 21 20, 21 июня 21 да. года, да? Срочка не 21, 22 а года. Срочка у меня не закончилась. Я подписал на срочной службе контракт. А почему так сделал? Ну, я думал, что... Я думал на будущее, чтобы пойти учиться, как бы, и был... Ну, были хоть какие-то деньги. Вот. И служба, ну, вроде бы привлекала стабильностью. Вот на то время еще просто не отправляли таких молодых, как мы. А уже после подписания, ну, прямо буквально перед подписанием уже стали отправлять на войну. Должность какая? Должность э, в ППД или здесь? В войсках. В войсках я поступил на, на контракт, на должность пулеметчика, но у меня там даже не пулемет, ничего не пробито в военники. Это просто. Вот. Здесь я прохожу как радиотелефонист. Здесь это где? Ну, на время спецоперации я прохожу как радиотелефонист. Когда зашел в Украину? Да. Когда зашел в Украину? Зашел 17-го второго месяца. 17-го э, второго месяца э, лета. 2022. Э, июль? Да, июль. А, где зашел? зашел со стороны э, с поселка Солоти, я точно не знаю, с Луганска. Это луганское направление, да? Ну да, зашел оттуда, попал сразу же в Балаклеев в тот же день. Это Харьков. Это да. Харьковская область, это Хар... Харьковская. Харьковская область. Были сначала на поле несколько дней, и потом э, нам выделили место ну, э, под наше направление. Там была раньше другая группа, теперь мы встали на это место. Вот. Обстоятельства взятия в плен? Обстоятельства взятия в плен. Обгорел с 5 числа при наступлении. Ходил, бродил. Ну, у меня... А где обгорел? На БМ Боемград. Поступила команда поехать заряжаться. Людей было мало. Поехали заряжаться молодые. Вот. И я в том числе. Эм, сидел сзади, не в кабине. Вот. На такой, БМП, да? Не БМП, а БМ «Град». БМ «Град». Вот. И там просто, получается, ну, дорога волхов вишневка Вишневая, и там есть э, съезд, получается, на э, грунтовую дорогу, ну, по полям, чтобы проехать. Поехали по полям, э, по грунтовой дороге по этой, и там лесополоса поперек стояла. Э, залез полосой, не видно было, что на поле там происходит. И когда уже вылетели, там э, пошли БМП ваши, ну, копейки. Ну, стали обстреливать, э, подбили машину первую. Машина загорелась, но она все равно ехала. Сидел, горел заживо. Потом просто на кочке в один момент подпрыгнул и вылетел сзади. Вот. Вторая машина тоже просто проехала, ну, объехала вроде бы меня. Э, Отполз в ту лесополосу, которую оставил поперек. Дождался ночи. Э, ночью уже пошел медленно-медленно. Ну, пытался выбраться на дорогу Волхов-Яр-Вишневая. Все, в принципе. И попал в плен, да? Там, ну, там ВСУ были, да? Да, там попал в плен, получается, возле дороги где-то метров 100, может быть, 200 прям уже от трассы. Э, обгорел достаточно сильно, уже просто не было сил даже идти. Это лицо обгоревшее, да? Э, обгоревшее лицо. Ну, у меня а получается вот... ожоги второй, третьей степени верхних, нижних конечностей, шеи и лица. Э, обгорел достаточно сильно, попал в Харьковскую четвертую неотложную больницу, оказали достойную помощь, вылечили меня. Больница дали помощь, да? Ну, в больнице оказали помощь, да, но там просто все постоянное время находиться до полного выздоровления не имелось возможности. И поэтому меня отправили на Харьковское СИЗО. Там оказывали помощь. Ну, то то есть... помощь получше вот и среди таких учреждений, как СИЗО, лагерь. Мне оказывали больше в Киеве, получается давали антибиотики нормальные. То есть, Все. то есть я правильно понимаю, что у тебя в сентябре взяли плен, да? Да, взяли в сентябре плен. 8 где-то сентября, да? Нет, 7 сентября. 7 сентября, да? А да. А вот, э, вот твоя семья, да, ты с поселка. Чем родители занимаются? А, мама библиотекарь, а, отец, отец там работает в службе безопасности на рельснике. Сестренка учится в школе сейчас на данный момент. Что платили на контракте? Платили 24 тысячи, 24-25 тысяч обещали. Вот. Ну, получил я только одну зарплату, получается. Это чистыми 24-25? То есть там никаких премий не было, ничего за ну, ну Украину? Нет, ну это со, со стимулирующим я говорю про ППД. Э, в ППД 24-25 тысяч зарплата. А ППД это что такое? Э, постоянный пункт дислокации. Угу. Вот. Э, тут уже мне выплатили 108 тысяч, ну, получается, там вышло на карточке 108 тысяч. Я, меня снимали, просто посмотрели. Баланс. Родители, да? Нет, не родители. Мне снимали, ну, с подвоза, в общем, ребята тут уже э, на территории Украины. Просто в Россию ездили. Я дал карточку, сняли. Mm. Вот. То есть 108 тысяч платили в Украине, да? Да. Ну, я там снял себе просто, чтобы поесть, что-то сладкое купить. Ну, того, что не хватает. А вот это уже, это уже июль месяц, да, когда ты заходил в Украину. Да. Ты с родителями говорил об этом? Да, говорил они. Ну, они, они отрицательно к этому были настроены и говорят, ну, это очень плохо, это очень плохо. Там про расторгнуть, не расторгнуть контракт, ну, заходила речь. Ну, просто если контракт расторгать, то в России это, грубо говоря, черная метка. Вот. Я хотел на будущее, думал о внутренних, ну, внутренним войска МВД пойти служить. Дубасить на площадях людей? Нет, не дубасить на площадях людей. Ну, бывашники это делают? Ну, делают, но я хотел бы работать участковым. Ну, бабулек там около метро гонять. Еще Нет, что-то? <laughs> Ну, я хотел бы просто тихонько в поселке заниматься своей работой, помогать как-то людям, чтобы меня все знали, чтобы уважали. Ну, участковых ну, а что, а милиция уважает. в России помогает людям? Да, есть и такие. А, ну, видишь, ты даже так сказал. Есть и такие. Да. То есть в большинстве своем не помогает людям. Ну, Россия достаточно коррупционная страна, я скажу так. Вот. Ну, полиция... И так же, как и бывшие страны СНГ, тоже достаточно коррупционные страны. Э, вот. Это ни, от кого, ни, ни для кого не тайна. Все, в принципе. Э, кто-то помогает, кто-то... А вот что ты знаешь о коррупции в Украине? Вот ты говоришь, что это для никого не тайна. Ну, о коррупции на Украине я мало что знаю. Ну, Но ты же говоришь, что в других, э, как бы, постсоветских странах ну, тоже есть коррупция. в постсоветских странах есть. Но ну, что ты знаешь ну, о коррупции в Украине? О коррупции в Украине я не интересовался просто, не но, ну, знаю. Но ну, ты же утверждаешь. Ну, вот, что по крайней мере, в Казахстане тайна. есть да. коррупция. Присутствует. В России присутствует коррупция. Большая? Да, достаточно большая. Полиция – это преступная группировка в России? Ну, я скажу так, что на что делится полиция? Есть полицейский, который, ну, грубо говоря, только по закону. Для него существует только закон. Вот книжка, он открыл, посмотрел, тебя вот посадил. Вот, ты а полицей. сколько таких есть? Ну, процентов? Ну, процентов 15-20. Но со временем бывает и такое, что они портятся, такие люди, и становятся уже либо ментами, либо мусорами. Я извиняюсь за выражение. Да, это нормально. Вот. Я... Мент поступает по совести. Вот. Ну, а мусор уже там поступает. далеко есть, а вот этих ментов и мусоров сколько? Ментов, 90%, ну, да? ментов про процентов 20 также, может быть 15. Ну, в общем, процентов 30-40 вот, нормальных, остальное все больше не, ну, не такое, Ну, не такие люди, честные. Ну, то есть, вот полиция может там кого-то завалить на улице, да? Грубо говоря. Ну, Ничего им этого не будет. Ну, нет, такого нет. Нету? Да, там все-таки все это контролируется, но ну, закрыть, вот, к примеру, или сфабриковать какое-то дело для того, чтобы закрыть план или еще что-то. Такое присутствует. Это святое дело полицию, да? Ну, я говорю просто, что присутствует в полиции такое. Хорошо. А вот что было мотивом пойти в армию? Ну, просто не скрываться, ничего, быть законопослушным гражданином. Не-не-не, пойти... стой, стой, стой. Тебе 19 лет. 19 лет. Вся жизнь впереди. Вся жизнь для, впереди. Для чего армия? 18 лет я пошел в армию, э, чтобы, ну, чтобы просто служить, чтобы не скрываться. Что... Ну хорошо, срочку прошел, да. да? Почему выбрал контракт? Срочку деньги? я до конца не отслужил. Да, стабильность, деньги. А других вариантов не было? После ну, других вариантов не было. Я еще срочку даже не отслужил. Вот. Срочка у меня оканчивается 19 ноября этого года, 2022. Вот. Контракт у меня получается до 23 года, 19 ноября. То есть деньги были главным мотивом? Ну, стабильность. И, да, что я не останусь с голой жопой. Я... Убивал в Украине? Честно говорю, что никого не убил, не ограбил, не изнасиловал, ничего такого я не делал. Денис, ну ты же не пионер. Вот я не говоришь пионер, честно, я... говорю, ты же не пионер. Я понял, но ну, я был все время практически на базе, вот. Когда базу уже ну, уничтожили, я находился ну, уже постоянно в другом месте, там оттуда тоже никуда люди не выезжали, находились в лесу. Вот. В такелажной роте. А. Вот понимаешь, Денис, тебе 19 лет. Понимаю. Вот я смотрю на тебя. Без украинцев дети. Женщины, города. я понимаю, что мы ничего хорошего не, не сделали, что мы тут не миротворцы. Миротворцы мы бы ну, могли Ну, то есть ты, быть. ты за деньги просто рушил жизнь Нет, я сюда просто шел, ну, как у нас называется, добровольно-принудительно. Денис, ты сам пошел. Ну, Мне нужны были деньги, ты подписал контракт. В армию я пошел, да, чтобы как, как бы на будущее у меня что-то было. Э, ну, не на спецоперацию. Я бы сюда бы не шел бы вообще. Для тебя это спецоперация? Бы. Ну, правильное официальное название у нас в России спецоперация, но по факту это война. Я увидел это все, все это понял, что ничего хорошего тут нету. Вот. Ну, не знаю еще, что сказать, что объяснить. Ну, задавайте хоть какие-то вопросы, а то мне просто неудобно, я извиняюсь. Почему неудобно? Ну, ну, потому что вы по одну сторону, я по другую все-таки. Просто неудобно как-то. А, а, вообще. А, а, а, что ты чувствуешь неудобно? В чем? В чем неудобность? То, что я молчу? Ну, то, что вы молчите, и то, что вы все-таки, ну, украинец, а я русский. И... Это я больше захватчик, чем, чем вы тут все фашисты и все остальные. Фашистов тут, кстати, нету. Увидел я это. За то, что ну. нету фашистов, да? А что такое фашизм? Ну, фашизм это... Э ну, где-то именно они ненавидят нацию, ну, все в таком роде. Творят без... без Объясните, без, что такое фашизм. Ну, у меня точной формулировки нету, я не могу составить сейчас точную формулировку, потому что и волнуюсь еще тоже. Ты не волнуешься, чего волнуешься? Вот. А вот то, то, то, что ты говоришь, что тебе неудобно сидеть, когда я молчу и слушаю. Это стыд внутри или что? Да, стыд. За что? Да за то, что я сюда приехал. Просто. За то, что я сюда приехал. Ты неудобно передо мной, как перед украинцем? Да, как перед представителем народа. И тебе стыдно за то, что ты делал? Да. Хоть у меня и должность маленькая, но без моей должности не будет многого не заправят, к примеру, машины, не закажут воды, к примеру, для... Ну, ну чтобы наполнить там... У нас был кубик, вот. Мы сидели там без воды, и я заказывал воду через штаб, чтобы нам привезли воды, чтобы обеспечить работу. Ну, все в целом, все в целом. Как-то так. То есть ты понимаешь, что ты часть великой машины русской, да? Да. Маленький в Индии в большом механизме. Который убивает. Да. Кем ты вообще в жизни мечтал стать? У тебя 19 только лет. Ну, либо полицейским, либо врачом. Ну, то есть у тебя как бы в голове э, вот то, что ты говоришь, чтобы помогать, да? Да. Но вышло так, что ты пришел убивать. Да. Из-за денег. Нет, ну, в России все совсем по-другому объясняют. Не так, как тут у вас по телевидению даже. Денис. По телевидению у вас говорят одно, у нас совсем другое. Вот. Нам вот говорят, что в плен ни в коем случае нельзя сдаваться, что ну, грубо говоря, ты живым целым, ну, не выйдешь отсюда. Вот. А как, я, а как есть? Ну, я вот увидел, что живым и целым можно выйти. Ну, может быть, не выйти, но, по крайней мере, быть. Но пытают тебя здесь? Нет, не пытают. Но ну, все нормально хорошо, все? Да. Относятся в целом хорошо, достойно. Я, я даже не об этом говорю. Вот э, твои родители поддерживали спецоперацию? Нет, не поддерживали. Вот кто для тебя украинец? Вот перед тобой сидит украинец, да? Вот ты немногие, я это понял, видел. Ну, с которым ты, ты много так да. разговаривал, да? Ты да. с многими украинцами общался вообще в Харьковской области? Нет, в Харьковской области вообще. Я ну, первый ну, украинец? Ну, с СБУшник. Ну, с СБ... Ну, так с вот СБУ. просто, вот, да, вот там э, не с этим, не со спецслужбами и так далее. Я первый украинец, как, э, да. с которым ты говоришь. Вот да. Какое у тебя ощущение, да? Ну, я понимаю, что ты меня чувствуешь, да, когда тебе неприятно сидеть э, просто через это, что я молчу. Вот что ну, ты можешь сказать? Ну, чувство да, все-таки. Все. Перед народом? Да, перед народом. Ты можешь сказать, вот нас многие будут смотреть, также украинцы будут видеть, что ты хочешь сказать украинцам? Ну, что лично я раскаиваюсь перед всеми вами что если я вернусь домой, то я сюда не вернусь. Пусть там я сяду, пусть там я себе жизнь как-то покалечу, комиссуюсь по психике. Но я сюда больше не вернусь. Ну, наверное, ну, мне больше просто нечего сказать. А Относитесь вы ко мне хорошо. И то, что говорят в России о вас, ну, это просто все уроняю. А О русском что-то хочешь сказать? Да, чтобы... Ну, чтобы сюда люди не ехали убивать других людей. Все, в принципе. Что, что тут война, что тут далеко не спецоперация. Что тут много убито как и наших, так и ваших украинцев что ничего там хорошего нету.